ကောနေဟာလည်းကောတဲ့ဒပုတော်ဝဲမူပတရသမာကိုရတဲ့နော်ဒီနေရိုက်နေလန်ဂျိုခိရှိတဲ့သောခိထိုခိချီခိအနီယကတဲလောတကချပူပူကိုပေါ်ခါလေဂျန်ကိုခက်တဲ့မီရီယာပါလဝဖက်ဒီနေရိုက်လာနော်အဝဲတဲရာဖဲရှမ်းတကရင်နီအကော့ချေနာအနဝရယူဒိုရဝရကရင်နီကော့ချေနာမနာဖိနေဝရာ pachi utumi wada duna wa dokha den ma awe mira the wo phe lwe po the wo saung na khe the wo le he the wo de ma khin khan the wo wa chi utumi wa de du ni wa chi ora phi ta lo phi tem ko phe shang grini a chane အဝစစ်နေပြီအဝစစ်ကျုပ်ဖနဲ့ခါနေဘယောစီမောဆိုရိုနေဝရာ PNO စု pafolo dabla wa heto wara heto hini wara bwa chiyo da mwi pina ta kuta li do awara ata pahuda se theta na la ha hini wara na ki tora le ka ne sabinya dabla ne pya wa he ha heto hini ki la wa shok to ne ra phe shwin nyong do wara phe khu do wa ba jane phe khu pdf သူရခိနာတော့ဝရ supa pula kana pa polo ta bla o ko khawara ande su mo soro ande piano asu ni pi tala wani no tebra proyo su do piano su ni si wera lu ga ba do wera nana ni khi ani lo jana ko ne pa si lo pa si o de mu pho te pa ne ba wera ta ko ta khe ta pli ta pu do ma ha chi ku su lo pa bu ta bla ne ti mo soro ne le tho ma o mana de yo Later uni hidi ata kutali chana khone peyo thi masoro ati ne temile a e apwati poko po apwa ridu poka kama amana kama lamu lama wera wera popa ridu po ni la